百秋武道具店の動画こんにちは、百秋武道具店の上です。させますかもう今日は、打つ時踏み込む時に、右足が高く上に上がっちゃう悪い癖の話をします。 右足が高く上に上がっちゃうっていうのは、やっぱり初心者に多いんだけど、これはね、あんまり良くないことなんですよ。なんでかっていうと、高く上げた足っていうのは、また下ろさないといけないんでしょ。だから、時間がかかるわけ。打ちが遅くなるんだよね。大抵の場合っていうのは、この右足が高く上がる時っていうのは、手も一緒に上げるよね。だから手と足が連動して、つられて、大きく上に上がっちゃうわけ。こういう大きい動きになって、どうしたって打ちが遅くなります。 原因の1番目っていうのは、やっぱり遠くに飛ぼうとする意識から来てるんだけど、右足を高く上に上げないと遠くに飛べないって思ってるからなんです。もう一回言いますよ。右足を上に高く上げないと遠くに飛べないと思ってるから。これ実は間違いなんです。処理を出そうとしてるわけ。同じ理由で強い踏み込み、ダーンっていう強い踏み込みをやろうと思って上に上げちゃうっていうこともあります。これも同じ理由ですよね。 右足が上に上がることで遠くに強く踏み込めてるって思ってるんだけど、それこそが大きい間違いだってことです。 右足が上に上がってしまう人の踏み込みっていうのは、これ右足、これ左足ね。こっち向いてます。しますよ。まず、踏み込むときに、右足がもう上に上がっちゃうんです。この場から上に上がって前に行って、ドン。もう一回行きますよ。上に上がって前に行って、ドン。これ悪い例ね。右足が上がっちゃう例。で、上手い人の踏み込みっていうのは、最初が違うんです。右足が上じゃないんですよ。上じゃなくて、滑らせるように、右足を前に出るんです。前に出て当たるときに、上下の踏み込み。ドン。スー、ドン。 全然違うでしょ例えば、道の真ん中に消しゴムがあったとします。その時に足を高く上げる癖がついてる人っていうのは何ら問題ないんです。上げて前に出て、こういう踏み込み。こういう踏み込みをしてるから。なんだけど、上手な踏み込みの人は、この消しゴムに足が当たっちゃうんですよね。スーだから。もう一回いくよ。スーだから。で、この消しゴムに足が当たるような踏み込みが上手な人です。 さらに悪いことに右足が前じゃなくて上に上がっちゃう人っていうのは相手にとにかく動きを読まれやすいんですこの上がる動き膝がどっち向いてるかっていう動きタイミング全部見られちゃうんですよだから相手に動きをバレないようにできるだけ右足は床スレスレを滑らせるように前に出すんです 2番目の原因っていうのは今度左足ですね。左足で床を押す方向が違うんです。方向が違う。どういうことかというと、右足が上に上がっちゃう人っていうのは、左足で床をどっちの方向に押してるかっていうと、下に押してるんです。下に押すから右足が上に上がっちゃう。こういう動きになってるんですよね。こういう動きになっちゃってる。じゃなくて、正しくは左足で床を押すんだけど、それはやっぱりね、後ろですよね。後ろ。後ろに押すと体全体が前に出ます。右足も低いまま さっと出すことができる左足の床を押す方向っていうのは後ろです直し方としては、やっぱりね、遠くに打とう、遠くに打とうと思って、届かないところを打とうと思って、どうしても右足が上がっちゃうってことが多いので、まずはね、近い間合いでいいと思います。近い間合いでいいので、右足を上げずに踏み込む練習してみてください。これが一番いいと思います。近い間合いで右足を上げない踏み込みの練習をすると。 例えばこんな新聞紙とかタオルでも何でもいいんだけど、目の前に置いて、ごめんなさいね、靴履いたままで。これを、またいじゃうような踏み込みだと、足が上に上がってるってことなんです。やりたいのは、足を上げずに、この新聞紙を蹴り出すようにして、最後踏み込む。必ずこの新聞紙を前に蹴ってから踏み込む。これなくても、上に上がるんじゃなくて、前で蹴り出して踏み込む。